ich habe die Erfahrung gemacht, dass also sowohl zu der Zeit als auch bis heute jetzt in den Gewerkschaften und sonst überhaupt, wo man ist und arbeitet, völlig auf Unverständnis stößt, diese Berufsverbotepraxis ist. Außerhalb des, dieses äh, Schulwesen, sagen wir mal, das ja doch noch eine eigene Welt war zu der Zeit, jetzt äh, war ein bisschen ab, aber es war äh, doch schon von der Gesellschaft gesonderter Bereich der Gesellschaft, außer, außer auf, auf völlig Unverständnis gestoßen ist bei Leuten, die ja, also die uns kannten sozusagen, auf jeden Fall und, und kein Vergleich äh, mit, zum Beispiel mit, mit, mit Raff oder so.